swala la kuwa mama au kuwa mke wa mtu halihusiani kabisa na karia yangu. Ndio maana unaviona hivyo vitu nimeviweka kando sana kwenye mtandao. Unaona kazi iko mbele. Watu wengi wakiangalia mwaka jana nilikuwa na mimba na nimejifungua, lakini nilijitahidi sana kuendana kidogo na mashabiki ili nisiwe mbali kidogo na na karia yangu. Ah, na nimefanikiwa na nimetoa nyimbo, mchumba imefaa vizuri sana. So mwaka 2023 ndio kama hivi tunavyoanza na lebo. Kuwachukua wasanii sio kwa sababu nataka kupumzika, kwa sababu nahitaji timu kubwa, nataka timu kubwa, nataka kuona watu wengine vile mimi ninavyofanya kazi naingiza, nataka kuona watu wengine wanaotoka kwenye mkono wangu pia wanaingiza, na wakiingiza pia na mimi nimejiongezea pia kipato. All the way pia ni, ni biashara, ni katika kufanya biashara yeah. imeshakuwa lebo tayari, tunaomba tuwafahamu pia official manager ambao wanafanya kwenye African Princess Label. The African Princess Label kuna watu wengi. Tofautisha Nandi na The African Princess Label. Ukimwona Nandi umemwona Moko, ukimwona Moko umemwona Nandi. Lakini The African Princess Label ina watu wengi nyuma. Wengi ambao wengine hata hawako hapa. Kwa sababu itakuwa design like THT. Very soon tutafungua ofisi ambayo timu yetu nzima itakuwa hapo wasanii wetu watakuwa hapo, wanarekodi hapo, kila kitu kiko hapo. Um, so mtaona na watu wengine yeah. Okay, kuhusu <laughs> mmenishambulia. okay. Uh -huh. kama THC yes. fujo itakuwa ni kubwa. Yeah, yeah. Um, wapo ambao tumeliona kwa jicho na sisi hatuwezi kuona wasanii. Kuna vipaji vingi sana ambavyo wengine hata hatuwajua uh, hatu, hatu, hatu walipo sasa hivi, lakini watakaposikia hii najua watajitokeza, itakuwa ni fursa. Of course tutapokea tuna akaunti ya, ya label ambayo kuna namba pale juu, najua wata DM, najua watapiga simu tutakapofungua ofisi tutawakaribisha kuja na kusikiliza ni, ni ndio banga sana kama tishi tunasikiza kipaji tumerizika nacho tutaendelea nacho hatujarizika tutamwambia ukweli kwamba bana hii sio uh, level ambayo tunaihitaji yeah. Okay, swali la Moko tunarudi. Um, Moko of course um, kwa kipindi cha nyuma najua tunakutana sana tulikuwa uh, hatuko karibu, hatupo pamoja uh, vitu vya kawaida vinatokea kwenye kazi, lakini tangia mwaka huo huo jana tulikuwa tayari tuko vizuri na tuko katika mazungumzo ya plan ya 2023. Hatukutaka kuweka hiyo wazi kwenye mtandao kwa sababu nilikuwa sina cha kuweka wazi kwenye mtandao. Nilikuwa na focus na swala langu la ulezi na swala langu la kazi zangu nyingine. So 2023 hii hapa, mmemwona Moko, mkimwona Moko mmemwona Nandi, mkimwona Nandi mmemwona Moko. Tunaendelea kufanya kazi yao solo artist, yes? Uh, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, mm, yeah, yeah, yeah. Tumepata vikao vingi sana sana sana sana, sio watu tu waliofungua lebo au watu wanaoweke hadi watu wanaowekezea kwenye lebo. Tumeshaprenua kwenye vitu vingi, nilikuwa na maono yangu na wao wamenipa maono yao kwamba natakuwa ufanye hivi na hivi. Kiukweli sitaki ku kuendesha wasanii wangu kama mimi nilivyokuwa na, najiendesha, kwa sababu naamini mimi kuna sehemu nyingi sana sijafika, nahitaji wasanii wangu wafike. Ndio maana nikasema ningetamani sana kuona wasanii wakifika mbali zaidi kuliko hata mimi, itaniongezea legacy kasi yangu. <laughs> pati alikuwa anaiplay mwanzo ulikuwa unaijua, ndio hiyo anaendelea kuplay pati yake. Of course, yeah, ni manager. Mm. Okay. Okay. anatakiwa kutambulisha meneja ni Juma. Okay. kuvunja mkataba anakuja na kutambulisha meneja ni Hamisi. Okay. Mkanganyiko mmoja na ya The African Princess, the African Princess label. Okay, narudi kwenye kwa Moko. Huko kwenye makampuni ah, ambapo unapapasemea haendagi Moko peke yake. Ndio maana ukamtaja kuna Remi, kuna nani. Wote au kwenye makampuni wanamjua Moko, wanamjua Remi, wanawajua wote. Lakini katika face ya nje ametoka Moko. Kwa hiyo ndio maana kasema kama mnavyomjua kazi yake alikuwa anaifanya, ndio hiyo hiyo anaifanya. Lakini kwenye makampuni wanawajua wote. Yeah. Mm. Yeah, yeah, yeah. Mm. Empires yeah. Um, watu ambao tuko nao kwenye kwenye lebo tutatangaza, lakini kwa msanii um, watu ambao wanafanya distribution yake kwa sasa hivi ni Ziki. Tumeshirikiana na Ziki, yes, na mtawaona siku ya uzinduzi tuko na Ziki. Yeah. Okay. Yes. Ah, wanafanya muziki na wengine wanaingia kwenye sasa, tunaziona kwenye zingine. Na umeshawishi vipi vijana kwenye <laughs> cha kwanza, um, kila mtu ana sababu yake. Mziki kujitangaza, unajitangaza wenyewe kweli, lakini kikubwa ni mtaji. Hata si tulitokea huko huko nilikuwa na mangoma makali of course yangeweza kutoka yangeenda, lakini asingeweza kufika vile ninavyotaka bila watu kunipush nyuma. Ndio maana label hata mimi umeona, ningeweza labda kufika mbali zaidi kama ningekuwa na lebo nyuma yangu, si unanielewa? Ndio maana nikaona okay, pale ambapo nimepungukiwa hii nguvu ambayo nimeiona kwa wengine niiwekee kwa kwangu mimi hapa, ili waweze kusonga mbele, kwa sababu nimejifunza mziki, unajifunza vitu vingi sana najua vitu vingi, yani hamna mtu ananidanganya kitu. Yani najua vitu vingi sana. So yale mapungufu ambayo yametokea kwangu mimi ndo nataka niyabebe, niyaweke kwa wasanii wangu mimi ili waweze kufika mikataba of course mm. Mm. kuendelea mm. Uh -huh. Okay. Sasa <laughs> mtaniua mm. Okay, okay. uh -huh. <laughs> hivi kuna saini msanii uh, mm. wanashirikisha BASATA yeah wakasema hapana, haitoshi kuwa na mwanasheria, msanii mwanasheria mm -hmm. kuna BASATA msanii anasimamiwa na nani hapo kati? iko mm. vipi? wa msanii anakuja kusaini mkataba, nani ambaye Okay, naanza na kule alisema kuhusu sala la mikataba. Okay, sasa mikataba iko very confidential yani iko very yani ni kitu ambacho huwezi kusema kwamba mkataba wa msanii wangu ni miaka 20 au mingapi. Lakini kutokana na makubaliano yetu mwanasheria, wazazi, Basata tumefikia mwafaka mzuri. Kutokana ni msanii mbichi from the ground ndo anatolewa kwenda kuwa mkubwa. kwao tumefikia pazuri. Wewe umesema percent kwamba wasanii wanabanwaga Sidhani kama kuna swala la kubana. Unajua sisi wasanii najiincluded mimi achana tu na mambo ya ya nini, unajua hata yule ukiletewa deal kwamba bwana kuna deal la milioni 300 hapa, kwa first time unafurahia, lakini when once kama ufanye kazi ya mtu, wasanii wengi tuna tatizo hilo. Unaanza kuona ah, ukishakula ile hela imeisha. Sasa unaona mbona kama kazi ni nyingi na nini, yani hiyo tunayo kwa sababu ile kile ile first ile ile ule matamanio ya mwanzo yameshaisha, kwa ushazoea, ndio inakuja ile kwamba msanii mwanzo una kiu ya kuwa mkubwa kwa hiyo utafanya utafanywa kile kitu unachokihitaji. Hukaunti yale ambayo ulikuwa unafanyiwa. And then after that ukisharizika unaona nishakuwa mkubwa akin naweza nikafanya lolote ndio unakuwa unasahau. Wengi wao wanakuwa hivyo. Lakini kwetu sisi I think kila kitu kiko sawa. Tumeenda katika usawa, pasenti ziko katika usawa. Anaona msanii wetu um, msanii wetu tunavyoongea hivi kasha kashasafiri nchi tatu mpaka sasa hivi. Tutakuja kuonyesha material mbele. Nchi tatu mpaka sasa hivi ana video zaidi ya saba mpaka sasa hivi nje na ndani. Kwa hiyo hizo hizo hizo kuwekezaji anauona black and white, tumetumia milioni 30, tumetumia ishirini, ulipanda business milioni 13, ulienda ukafanya shopping Zara milioni sita. Yani kila kitu kipo black and white, kwa sababu at the end of the day ni biashara. Yeah. mwakilishi wa msanii, ndio nimejibu tangia mwanzo, anawakilishi kila kona. Kwanza wazazi, kwanza wazazi, pili mwanasheria, kuna mwanasheria wa lebo, kuna mwanasheria wa kila msanii. Yes, alafu Basata, yeah. Ni yeye, ni yeye, sio sisi. Yeah. Um, I think hayo tufuatilie mitandao ya kijamii. Ukishasema mtu yuko kwenye lebo, sasa hapo nitaanza kukuambia mkataba wake unasemaje, kwamba eh, tumemwambia tutampa nyumba, tutampa no, kila kitu utakiona. Hizo ni content ambazo utaziona mbeleni, lakini kama msanii wa The African Princess lazima awe kama msanii wa The African Princess. Yeah. Sio kabisa. Of course. Hapana, kila kitu ni mipango. Um, kwa mfano kama hapa Nelba hiyo naweza nikaiongelea. Kuanzia tarehe kumi na tisa mimi nitakuwa nimefocus na msanii mpaka mwezi wa tatu tarehe tano. Kuanzia tarehe kumi mwezi wa tatu The African Princess kama The African Princess naingia kazini. So focus yangu yote iko miezi miwili kwa msanii wangu and that's true. Najua baada ya hapo kila kitu kitakuwa smooth kwake na kwangu mimi. No, sijawahi kukataliwa na lebo yoyote, sijawahi kiukweli, na ni record label moja tu um, ambayo ilikuwa ini sign, lakini wakati nimerudi nikajikuta niko kwenye record label nyingine ambayo nilienda JHT. Mara kwanza ilikuwa niwe Wasafi, um, lakini nilivyorudi kutoka Tekno on the stage nikawa THT. So after that sijawahi sijawahi approach ile record label na record label nyingi ziliwahi kuni approach lakini sikuwa tayari kwa sababu nilikuwa naona kuna mahali nataka nifike na hapo nimefika sasa hivi. Yeah.